А, нет, нет, вот мы отсюда начинаем кататься даже, ну, повыше, а Отсюда дальше отсюда Да, да, да, это точно. Ну да, потому что она, если она а этим как-то катались? когда первый раз еще приехала, то что она каталась. Thank you.